саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы номер алтыншы зертханалық жұмысты жасайтын боламыз виртуалды түрде әрине бұл өткен сабағымыз біз тізбекте жалғаған болсақ бүгін параллель өткізгіштерді қосудың зерделеп үйренетін боламыз әрине виртуалды түрде негізгі оқу мақсатымыз жалпы өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын эксперимент арқылы анықтайтын боламыз негізгі мына бір миға шабуыл ретінде мына бір сұрақты қойғымыз келеді яғни үйдегі мектеп кабинетіндегі жарық шамдарды қалай жалғанған деген сұраққа қалай жауап бере аламыз біріншісі бірінші жағдай екінші жағдай сұрақ қойсаңыз осы сұраққа жауап комментарий ретінде қалдырсаңыздар әрине сіздерден өйткені бізде оффлайн түрде берген кезде оқушыларымызбен жауабымен онлайн жағдайындағы оқушыларымыздың сұрақтарына осы сұраққа жауап бергеніміз білгіміз келеді әрине қандай жағдайда оқушыға түсіп тұр екендігін біліп отырғымыз келеді да сол мақсатта сіздерге сұрақ қойып отырмыз әрине осы сұраққа комментарий ретінде қалдырып кетіңіздер ары қарай кеттік жұмыстың мақсаты жалпы параллель жалғау заңдылықтарын тексеру әрине бізде параллель жалғаған кезде ток күшілер қосылады дедік кернеу барлығына тең болады дедік кедергілер бір бөлінген r қарастырылады деген болатынбыз осы заңдылықтарға бүгін тексеретін боламыз сол үшін ә, негізі құрал жабдықтар әрине бұл жағдайда яғни қазіргі жағдайда қашықтан оқытуға байланысты әрине ә, виртуалды түрде болғандықтан біз дәптерге түсіріп қоямыз негізі құрал жабдықтарымызды мектепке келген кезде ә, жасап көруге тырысамыз осы зертхана жұмыста және жұмысқа нұсқаулық ретінде бізде мына бір сурет ә, жалпы осы суреттегі негізгі нені жасайтын боламыз тізбекті схемасын құрастыратын боламыз бұл үшін қазір біз неге ораламыз әрине виртуал зертхана сонымен ә, көріп тұрғанымыздай жалпы бізде ә, негізгі жаңа схемамыздың құрастырылған бейнесін көріп тұрмыз бізде аккумулятор рестат және ә, кедергілер берілген әр кедергіге жеке жеке кернеу жалғағанбыз және токкүшілерін әр бөлікте токкүшілерін қарастырдық ә, көріп тұрғанымыздай бізде мәндерін өзгертіп көрейік мысалы кернеуді он екі вольт қылайық он екі вольт болған кезде мына жерде кернеу он екі вольт мына жерде он екі вольт неге себебі параллель жалған кезде барлығында кернеу бірдей болады деген бірдей болды ма болды ал енді ә, кернеу ток күшіміз қалай болады дедік міне қараңыздар жалпы ток күшіміз он екі неге тең болды 12 вольтқа амперға тең болды то есть ал бірінші бөліктегі күшіміз алты екіншісінде ауысып иә енді ә, кедергілер қалай болды біріншісінде екі екіншісінде екі ампер то есть он енді осы жерде біз оларды өзгертейік мысалы біреуін алты он қылайық иә біреуін төрт он қылайық осы бір заңдылықты біз қазір тексеріп көрейік біз ол үшін дәптерге жазып алайық мына кестені біз қазір жазып аламыз содан кейін кестеге жазамыз бірінші бізде жалпы кернеуіміз 12 вольт осы жерде бірінші кернеуіміз неше болды 12 вольт болды екінші кернеуіміз болды 12 вольт болды себебі кернеулер тең деген болатынбыз ал ток күші біріміз бізде 2 ампер ток күші екіміз 3 амперге тең болды жалпы ток күшіміз неге тең болды сонда 5 ампер деп қояйық енді бізде кедергілерді жазамыз кедергі біріміз 6 ом кедергі екіміз төрт қоямыз осыны біз есептеп шығарамыз қазір өткен сабақтағы бізде не бар еді ғой формулалар сол формулаларға салу арқылы анықтайтын боламыз олай болса біз кестеге оралайық сонымен кестеге оралдық енді мәндерін жазамыз бізде жалпы неге тең бірінші ток күшіміз 2 ампер болды екінші ток күшіміз 3 амперге тең болды иә мынаны өздерің анықтайсыңдар кернеу біріміз бізде неге тең болды кернеу біріміз 12 вольт екіміз де 12 вольтқа тең болды кедергі біріміз бізде 6 ом кедергі екіміз 4 ом болды жалпы омды табамыз және жалпы кедергіні анықтайтын боламыз иә және бізде ток күшін анықтайтын болады екі жағдайды қарастырамыз мына жердегі осы нелерді анықтаймыз бұны қалай анықтаймыз әрине біз айтқан болатынбыз жалпы тоқыш тапқан кезде осы формула салу арқылы анықтаймыз ә, жалпы кедергі тапқан кезде солай ә, негізгі формуласын қою арқылы анықтайтын боламыз ә, одан кейін барып мына кедергіні қалай анықтаймыз дейтін болсақ оны біз қалай анықтаймыз әрине іріміз тең болады кернеудің неге қатынасы ток күшіне қатынасы иә осы арқылы біз жалпы кедергіні анықтаймыз ол үшін жалпы кернеудің жалпы ток күшіне қатынасы тең ом бойынша Формуларды есептерді осылай есептейміз кестеге енгіземіз болғаннан кейін барып осы зертханалық жұмыс бойынша жалпы нәтижелер жазамыз қандай формуланы қолдана отырып біз нені анықтадық параллель болған кезде қалай болатын еді формулалар қалай болатын деген сұрақтарға жауап беретін боламыз әрине бүгінгі зертханалық жұмысымызды осы жерден аяқтаймыз әрине видео сіздерге ұнаған болса міндетті түрде патша лайктарыңызбен біздің каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар жақсы келесі жолыққанша сау